Да люби парень розпрекрасного Дай не думай брать, да вона стерво, да парня ее. опять стала его питать, да скажи, скажи, да мій друг род. чого ж ти больной став, да чийо от пива, да чийо Від солодкого вина, да скажи, скажи, да мій друг. коли будеш помирать, да скажи, скажи, да мій друг.